田成美は私です嘘でしょどういう意味ですか全然大したことないじゃんじゃあ 大したことないから大したことないって言ったんでしょ何スカートのファスナー開いてるそれと大したことないってどういう意味よ私確かにパッとしないとは思ってるけど見ず知らずの人に言われるほどじゃないわ多分それじゃ だいいケツしてるじゃんお金貸してバイト料入ったんだろないよ授業料で消えたうんだから大学なんか行くなって言っただろケチまた来るからね 言うなよ家計に何も言うんじゃないぞ分かってるよしじゃあ行こう、うん、よおおもう終わりよ合わせてきたんだよ行くだろ合コンああ行くかあじゃあ俺は数報告してくるわ、うん